Ένας άντρα στην καρδιά μου. Πήγε στον παράδεισο του Κυρίου μου, τι ήταν στη ζωή μου, να μένεις πάντα στην καρδιά της συνείδησής μου, το πνεύμα του έρχεται κάθε βράδυ, της αγνή του αγάπης. Να μου δώσει την τρυφερότητα του που είναι δίπλα μου, δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ της γης και του ουρανού μου. «Μέγα, αγάπη μου, από τα νιάτα μου με έβγαλε από τον πόλεμο της χώρας μου. Και πέσαμε σε καταιγίδε ξένων, από την ανοησία των εχθρών μου, στη ζήλια τους για την αγάπη μου, πάντα λέγοντας να αφήνουμε τους εχθρούς μας την κρίση του Θεού μου και η ζωή της ζωής είναι λεπτά που δεν την καταστρέφω στο κλάμα μου και θα δω τα σώματά τους το αίμα στη θάλασσα τους και οι άλλοι στη γη τους για ό,τι έκαναν σε αυτόν και σε εμένα. Τους βλέπει ανόητους για αυτό που μου κάνουν πάντα και τους καταγράφει για κρίση στο δικαστήριο του Θεού μου, γιατί θα είναι στην κόλαση της ζωής του σε αυτόν τον κόσμο για πάντα. Αυτός με διδάσκει το νόημα της κρίσης στη ζωή μου, άρα είναι ο πιο αγνός άντρας που έχω δει στη ζωή μου. Ειλικρινή στο δρόμο του προς τη ζωή μου. Ο Θεός μου τον πήρε, γιατί είναι το ρόδο του ουρανού για τον Θεό μου. Και ο Θεός μου έδωσε απόδειξη ότι μόνο Αυτός είναι ο αγαπημένος μου για το υπόλοιπο της πτώσης μου συγγραφέας και γράφων, Σάντου Σάντι Μπάραν, Βέλγιο.